o que dessa noite restar. Vamos aproveitar para brilhar. Taças, mais taças, taças e mais, pra festa pegar, até o dia vem a folia. comanda o prazer. E mais drogas pra enlouquecer, tudo se topa quando se dopa. cara, jacaré, e a vida longa, prazer, só prazer, só prazer que conta. Poder. penetrando até nos devorar. O amor não vem pra durar. O amor não vem pra durar. O amor não vem pra durar.